とですね、えーとまあ、大学を卒業して、えーとまあ、最初の頃は翻訳の仕事だったので、えーと、かなり勉強不足でして、えー、そその後あの、まあ、翻訳 翻訳は、まあ、技術とか分野と関係なく、えっと、あの依頼してくる人は翻訳者がその技術が分かっているか分かっていないかが全くあの知らないまま依頼してしまうっていう問題がちょっとあのいろいろあってでその時、えっと、と一番あの需要になってきたスキルはどうやって新しいものを新しいことを早く勉強できるかというのが えー、と一番、えーとまあ、仕事に役に立っていたスキルだったと思います。なので、えーと、まず1つはスキルセットとしては、えーと、あのどどういうふうに新しいものを、えーと、とすぐに勉強できるかがあの一番重要なスキルかと思います。その後ですね、えーとまあ、あの用語は大きいと思うんですけども マイクロスペシャライゼーションよりは最近はフレキシブルスペシャライゼーションっていう、えー、と用語よく使われるんですけれども、えーとまあ、マイクロスペシャライゼーションの時代がもう過ぎているとあの思っております。ああの主に我々の分野では、まあ、科学ではないし理系ではないので、えーとどういうふうに柔軟性を持った専門、まあ、自分の専門をあの作っていくかがもう一つの えーと、と大事なスキルかと思います。